Et ben voilà, tous mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on va essayer de survivre dans le Nether, donc euh, je vais tout préparer ça, et, euh, et puis voilà. J'espère que la vidéo va vous faire un survie dans, dans le Nether. Donc euh, je vais prendre juste un, une débotte en or, et euh, on est voilà. Alors, ça bien, on va se faire attaquer par les piglins. Ah, sinon, un peu compliqué, donc je vous fais une coupure. la veille. Je vous fais une coupure. Euh, donc comme vous voyez là, de ce euh, côté de moi, le portail est prêt. juste me mettre en survie. je me suis donné juste une épée. Et on est go, parce qu'il y a des euh, cochons qui nous attaquent là-bas. Ouah, le son est un peu fort. Oh, ah, déjà, j'entends un casque Un gast. C'est très bien, un gast. Euh, ouais, je vais, vite sortir de, là-dedans. On est directement dans le désert. Ça, je veux pas le casser. On a bien voulu le casque. Alors là-bas, il y a du bois. Euh, pour faire une pioche. Oh c'est ultra sombre ici. Hein. Ah non c'est le nether, j'ai envie de dire. Euh... Mais wesh Non J'ai un spawn euh, pourri. Moi je vais monter là. <laughs> Attendez. mais, Nether, c'est Ah, ça va, ça se casse vite en ce Putain, je vois que je vois rien du tout. Ah, vous, ça doit être pareil. Avec ah, vous, c'est pareil, je vois rien de Nether. Oh, on se casse à la main. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. <laughs> La lave. Hmm. Au moins ça fait de la lumière. Au <laughs> ah, moins on voit mieux. <laughs> Ah, on voit mieux mais c'est pas mieux. Parce que là je peux plus passer par là. Attendez. Oh putain il y a un gast. Il y a un ghost. Je sais pas si vous l'avez vu, moi en tout cas je l'ai vu. On s'est vu, on s'est vu. je crois que c'est lui qui a voulu me tirer dessus. Hein. Non ça va, j'ai pas perdu trop de points de vie. Normalement ça devrait aller mais bon. On sait, on sait jamais. Ah, laser, c'est un enfer. <laughs> Non, c'est le but, non <laughs> C'est le but de la vidéo, essayer de survivre dans le nether. Euh, ça fait tellement longtemps que je veux tellement faire ça. le problème, c'est que... Ah, vu qu'il fait noir, ça fait un peu contre-jour, je trouve. Alors, ah, on a réussi à monter, mais il y a déjà nos premiers ennemis. Ah, je vais péter bon. Ah, je m'en occupe. Oh. Oh. Voilà, c'est bon. On les a butés. Euh, bah, eux, on les y touche pas. je pense. Putain, je vois le reflet de mon ordinateur. Ah ouais, on est bien dans le nether. Euh, si je tombe de là-haut, Ouais, c'est bon, j'ai perdu de cœurs On va prendre des champignons. Pourquoi je veux prendre Encore Wow <laughs> J'ai fait rocket jump euh, Saute de là-haut, je meurs, non Ah, j'ai pas voulu essayer. j'ai fait rocket jump. S'il te plaît. <laughs> Je un malade. Il me un demi Ah, je ramasse des champignons, ok. Oh <laughs> C'était pas quand même le rocket jump. Hein. Euh... En, ce moment, ah, oh putain, ah, en ce moment j'ai de l'or sur moi hein, parce que. Et là ils m'auraient déjà tiré dessus. Si j'avais pas d'or, ils m'auraient déjà tiré dessus. En ces ça je me suis donné un truc. Hein. Alors faut pas que je prenne de l'or. Mais vas-y, j'ai pas de bois depuis tout à l'heure, il me faut. Il faut quand même du bois pour faire de la soupe. <gasps> Putain, je regardais pas. Oh, J'allais. Je regardais pas. Je regardais pas. Bon, c'est pas grave. Là, on a des, euh, du bois. C'est ça à la main. Non, c'est vrai. Voilà. Puis que maintenant, on en prend 17. Euh, 18 plutôt. Euh, euh bah, ces arbres-là, ils étaient en... Ces arbres-là, là, ils étaient en 2000, euh, en, 1.16. Donc euh, maintenant, ça veut dire qu'on peut survivre, sur, ouais, survivre dans le désert. Mais qui, c'est encore plus chaud que dans le monde normal. Alors ça, vous avez vu déjà, il y a les ghasts, il y a le feu, euh, et les Il les nouveaux cochons là, qui nous donnent de la bouffe. Et eh ouais qui nous donne de la bouffe et euh, c'est plutôt bien. Oh, quand je l'ai posé ça euh, Je vais faire euh, des bols, je vais faire de la soupe de champignons. Ah, j'ai pu en faire deux. C'est mieux de les crafter parce que. Euh, il y a ces que ça, ça stack pas. Bon, en même temps, c'est pour ajouter un petit peu de piment. Donc, on fait une pioche en pierre seulement pour l'instant. Euh, ouais, d'habitude je, mets la hache à côté, mais ah bah non. je mets la bouffe, voilà, hop, je ça. Je casse. Hein, de toute façon, pour trouver de la pierre, il faut un autre euh, biome. Vraiment, je te dis tout de suite, je mets mon euh, général. Je mets le truc pour avoir, pour pas perdre du stuff. Et je vais un peu. Voilà, c'est bon. J'ai mis le cancer. On je vais pas manger tout de suite. Parce qu'il faudra que je fasse plein J'entends un Enderman. Ah oui, là, c'est la ville... Euh, c'est la forêt des Enderman, j'ai complètement oublié que ici, c'est la, forêt des Enderman. on peut avoir des perles d'Enderman. Euh, ici, quoi. Euh, euh... Faut que je trouve un, un bastion. Oh yes. Oh c'est ça, j'ai trouvé un bastion. Ah je ah, Vous voyez qu'on peut survivre euh, dans le nether hein, maintenant. Il y a de la bouffe, euh, il y a du bois, euh, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Enfin vivre, ouais non. On peut pas dormir, parce que de toute façon il ne fait jamais nuit. <laughs> oh putain, il y a des blesses qui m'ont déjà repéré. Ah, le bastion. Je sais pas si c'est un bastion ou... Ah non, c'est une forteresse plutôt. Mais <laughs> quel coup de balle. le stronghold. Je pourrais pas trouver le strong Je J'en garde pas dans les yeux. Je voulais. Euh, comment je vais rejoindre. Euh, je crois c'était. Non, de loin, je crois que c'était un bastion. ce qu'il me faut dans, dans la pente. Ouais, bon, pour terminer le jeu, oui, euh, euh, les, blazes. Oh. ok, bon, là, je sais pas si m'a vu. Si ça, il va voir. Oh putain. Ah, bonjour Là, il ne me voit pas. Mais je vais me rapprocher. Oh, il m'a triplé, c'est cool. On va pas l'embêter plus longtemps. Je crois pas que c'est une bonne idée qu'on l'embête pas. dis, ouais, ouais, ouais. Putain, il m'a fait peur Ah, pour de vrai. Oh, ma première mort. Hop. On entend dans le, dans le portail. Non, ça semble logique en temps. On entend dans le portail. Parce qu'aujourd'hui c'est spécial euh, désert. Hein. De toute façon c'est pas autre chose. Oh putain. Oh la, oh la boulette. Ah ouais tout à l'heure j'ai cassé du feu. Puis Moi j'ai un aquarium dans la tête. Oh ouais comment je fais là <laughs> Je suis coincé. Euh... Ouais je suis un peu mort là non Ah vite. Ah oh, ouais ça je vais... Je vais... Ah, ah ouais ouais ouais je suis pas très doué à hein, Minecraft. <laughs> Ah, vous avez vu, j'ai essayé de passer. Euh, oh, <laughs> non, il faut que je repasse par là-haut. Ah, attendez, attendez, attendez. Si je récupérais de l'or et je donnais ça au. au mec euh, là. Comment il s'appelle Ah, au, pléguin. Si je donnais ça au pléguin, euh, l'or et tout, peut-être que. il va me donner des trucs sympas, genre de l'armure ou des trucs comme ça. Des conneries, hein, comme ça. Genre une hache suis pas. Hein. Enfin, là, je m'en fous un peu, mais. Tiens, dire des pièces. Non, ce genre de truc. Ça peut être très intéressant pour moi. Et pour eux. Et pour moi. <laughs> J'en ai 19 en moi. Euh, de pépites, hein, pas de. Ah Deux seulement Ah, c'est mieux. <laughs> Ah ouais. Ah ouais, c'est neuf ah ouais, 9. Ouais, c'est 9 pipites. C'est la pipite. Euh, ah, si je descends là. on va faire trop. Attendez. On va faire un escalier. Vous savez quoi On va faire un escalier. Je, ramasse même du quartz. Oui, c'est ça, ça. Ah Ah, super l'escalier. Bon, on va faire l'escalier quand hein. même. On va trouver un passage pour descendre. Hein. Yes. Ah, je sais pas s'il y a un passage, je ne pense pas. Ah Attendez. Si là il y a des blocs un petit peu plus bas, on pourrait sauter de là. Moi ça, me fait des blocs. C'est Oh putain, m'a fait peur quand le casque. Bon, ah, c'est une Oh putain, encore deux blocs. Ouais, c'est bon. Ah, sur la survie dans le maison c'est pas. Euh, pas très compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Ah, je peux. Oh, vous avez encore. Ah, oui, ça fait quand même mal. Ah, j'ai plus de pioche. J'ai plus de bois. Oh putain, ça fait. Je vais pas refaire un rocket jump. Hein. Est-ce il y a quelque chose d'intéressant Par exemple, euh, la vie <laughs> Je suis passé. Ah, je crois que je suis passé par là. bon, oh, vu que je passe par là en fait. Je suis descendu, mais. Mais il y a un gaz. Super. Oh, tu Oh putain, t'es moche. Putain, t'es moche. Regardez comment il est moche. Hein Quoi <laughs> Ça a explosé à côté de moi Oh putain Ah bah je suis mort. Salut Alors dead. Oh putain, il y a un creeper. <laughs> Oh, je me casse. Attends, je Ah, je suis à côté du, portail. Je dis, oh, oh là. Je suis pas où je suis. Minecraft. Ouais, je suis mort deux fois et vous voyez bien que la survie dans le Nether c'est pas très... Euh, c'est pas très simple, c'est un peu compliqué, je dois, je dois dire vraiment que c'est compliqué parce que ah, t'as pas l'habitude de... Oh. T'as pas tout le temps l'habitude d'aller ici, quoi. Il y a un escalier, là. Je vais descendre par là. Euh, non, là, je meurs. Mais hein. Littéralement. Euh, je vais repasser où j'étais. Parce que je vais recrever, je pense. Oh putain, ça brûle Bon, c'est le principe de la lave, tu vas me dire. non, feu. Ah, je boule encore. Ah non, c'est fini pour moi. Eh, je suis mort dans le désert. Bon. Euh, combien de minutes Oh, on peut faire encore, encore quelques minutes. Hein. Mais vous voyez très bien que c'est très très très, très c'est très difficile. Mais vous voyez, même si euh, il y a même s'il y y a du bois, tout ce qui... Oh putain <laughs> je, recule directement dans la lave. Ah, il fallait que je spawn là. Oh, putain, mieux. Ah ouais, je passe par là. Non, salut Wow, wow, Ouais, j'ai fait un pont ici. Par un pont. Ah, je suis désolé comme ça. Hein. Euh, oh, merde Bon, tant pis, on va s'arrêter là. Je pensais que j'étais bon, mais non, pas du tout. Bon, moi bah, tant pis, euh, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao